白子沢北祭り、えー、こちら大町ベント広場会場、えー、僕は通りの通行止めに立って、えー、内容的に開催したいと思いますさあ皆さんも一緒に手拍子などしながら声を出しながら楽しんでください そして、えー、まずは会議を見てきたことを、えー、幸せに感じながら皆さんに礼します。ありがとうございます。礼ありがとうございました。 Shout out.